ಇಲ್ಲವಾ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ welcome back to my YouTube channel ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಾಂಗ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಮೋಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಶೇಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ನಾನು ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೆಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬೆಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ದು ಲೋಗೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಲೋಗೋ ಇದೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶೇಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಶೇಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶೇಪ್ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಸಿ ಈ ಕಡೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋಗೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡೇವಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಡಾಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏರಿಯಾ ಹೊಡಿರಿ ಇದ್ರ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೂ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಟನ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಬಟನ್ಗೆ ಹೊಡೆದು ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೈಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಗಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಡವರ್ಕ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಂಗಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೀಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಪಿ ಎನ್ ಜಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಈ ಬೆಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪಿ ಎನ್ ಜಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಪಿ ಎನ್ ಜಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಕಲರ್ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾಯ್ತು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶೇಕಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಶೇಕಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಥ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಫಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಥ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕಂಡಪಟ್ಟಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಜೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ತ್ರೀ ಡಾಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ತ್ರೀ ಡಾಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಬಂದಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಫೋಟೋಸ್ ಹಾಕೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೀಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೋಟೋಸು ಹಾಂ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋಸು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದು ಹಾಕೋಣ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಕಟ್ ಆಗಲಾರ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ನಡ್ಬರ್ಕಾಯಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಐಕನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮಳೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಪಿಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಥ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪಿಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಂತ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಫೋಟೋಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಫೋಟೋಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿವೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ತಡೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫೋಟೋಸಲ್ಲಿ ಹಾಂ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೋಟೋಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಬನ್ನಿ ಸೆಕೆ ಪಟ್ಟು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಇದೆ ಸೆಕೆ ಪಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೊಡೀರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಪಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಟ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಟ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ ಫೋಟೋಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಥರ್ಡ್ ಔಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಿರಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಥ್ರೆಡ್ ಆಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೊಡಿರಿ ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೊಡೀರಿ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಂಗು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿವೆ ಇಷ್ಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಾಣ ಗುರುತು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ friends thank you friends export ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ